Перше. Б. Ліжко. На ньому гарно спати, В кінці С глас, та також плюски С Глас. Дрес, дрес. Четвертий пункт. Бокс. Остання Екс. Знову плюс і Екс. Бокс. Бокс. Бокс. Ексерок. Ксерокс. Пункт п'ятий. Після приголосу «ва» тоді на А її міняється. Та і С додавати. ставлять на п'ятий пункт, п'ятий пункт, так, шостий вже, да? шостий. Пальчик на шостий, всі дружно читаємо. В кінці голосно. Передвай. Гідна. закінчення A child children. Або нічого не міняти. Це пункт дев'ятий. A sheep, sheep. A deep, a fish, fish. A swine, swine. Десятий пункт. Що буває літера F? а замість A shelf, shells. A knife, knives. Одинадцятий пункт. Одна книжка. Так звучить. А зовсім інша річ, коли багато мишу бігає під піч. Тоді тримайся, під пічю майсь. Пункт дванадцятий. через додамо і ес. Екагокадус. Виключень не забувай. Ефочел знай. А тепер будуть питання до вас про вас.